huevo, este, me voy a confesar, güey, porque ya no guardas la neta, y empecé así como cuando está en el grupo, güey, que era de me pensando, soy tres yo, güey, aconsejándome a mí mismo, la neta, que la verga, güey, qué guacha ahora, güey, a la verga, que pendejo, mierda, pinche, ahora no viene el hijo de puta madre, pinche, tu madre, corita, güey, mierda, güey, que según él decía que lo estaba en la verga, que desde que me vio este es un compa de chico de Radio también me voy a pendejo que de mierda. así ah, está bien, pues, pues, que tú y de ahí empezó pues, a ah, la verga, y, ya después, ya, después, el vato su que era un te duele que tienes, de mierda, de jodido, ese ratero, que me robaba un pinche jodido, güey, una también nueva, Dani, güey, o su puta madre, güey, mucho lujano, La güey, que él tenía y después me pidió disculpas, güey, por eso lo dije de esa forma. Acá, como tal, güey, el chapoto ese, como el cabeza de mierda. güey, le hizo Photoshop, güey, no, güey, que de mierda, Joto puto de mierda, puta madre, decirlo, que no quiero ni acordarme de él, güey. ¿Qué hago, güey? Pues puta madre ese que me dijo, güey que me hizo el hijo de puta, que me dijo, te va a ayudar, que no sé qué, el vato ya se fue según el un lavado, que había bañado <laughs> en la mierda, güey cuenta. <laughs> no te dan cuenta. <laughs> me bañaba y me, te veían adentro, güey, se fijaban, echaban un ojo acá, güey, pero no se dan cuenta, güey, de que hacen esas cosas, pues ya es una, una curiosidad humana, güey, una curiosidad que el, el ser humano tiene, güey, por ver a las otras personas de esa manera, güey que ahí me da vergüenza y por eso mismo les da vergüenza estos vatos, pero se fijan acá, se te echan un ojo los vatos, güey, acá, y bueno, no se dan cuenta, güey, los güeyes de que hacen eso, pues. Sí, parece que lo hacen a propósito, pero no es así, güey. La verdad es que es una ya es, O sea, las personas así son, pues, las personas se tuvieron desde que es curiosidad humana, güey, porque a mí me ha pasado, de hecho, me he fijado en las otras personas, güey. de curiosidad, güey. O sea, no es de que, yo este vato que hago. No que los pendejos te creer eso, güey. Porque te hacen creer que tú eres un mago, que tienes humor, que te gusta y que, y que es algo que te da placer, güey. Que poder aprender, güey, completa, totalmente. no, <laughs> no, ¿para que te cuento? ¿Para que te cuento? Digo yo en el confesionario, cabrón. Pues no nadie más puede escucharme a mí mismo, güey. Tanto que pueda hermano. Yo voy a hacer sin Ya había días que no venía para acá al confesionario de cantar que es mentira, Lo que me acabo descargar mi computadora, lo mejor del mundo, mi computadora. Mi computadora, güey, es lo mejor. Está bien chida, mía, mía, mía. aprendiendo, güey. Uh, me metí un curso de Photoshop. Estoy estudiando Photoshop en la UAS, en la Universidad de, Autónoma de Sinaloa. Universidad Autónoma de Ya Y güey. que es mentira? Todo el mundo miente, güey. Ninguno dice la verdad, güey. Todos siempre dicen mentiras, güey, para contribuir, para estar, para poder, para poder comprender, güey, para poder entender, güey que de esos vatos no me entendían, güey, no entendían lo que yo sufría, güey, lo que yo pasaba, las situaciones que a mí me aconsejaban, me acongojaban, güey, De las miradas, que los comentarios, lo que yo pasé cuando estaba niño, güey, todo lo que sufrí, mis papás, mi hermano, mi hermana, güey, mi mamá. Todo lo que tenía idea, güey. Todo el rechazo que sufría de pequeño, güey. Por no tener el dinero para no poder alimentarme, güey. Todo lo que tuve que pasar, todo lo que tuve que sufrir. ¿Cómo chingados lo voy a hacer, güey? Decía todos los pinches días. Tenía que humillarme, tenía que avergonzarme, güey. De esa forma lo podía hacer. Y ahora ve cómo soy, güey. Ahora ve cómo estoy. No, y ahora cómo llegué a hacer todo eso, güey. Cómo superé todo aquello, güey. Cómo quedó atrás. Algún día lo va a entender, algún día se va a reír de eso, güey. Ah, le grabé un disco a mi mamá, güey. La onda, le voy a poner y en todos pinches lados donde voy, güey, me escuchan. curso este de cumpleaños ahí va güey. Es ahí en la Universidad de Montevideo, Uruguay. Fíjate cómo me da mucho, güey. Bueno. Un chingón acá, güey. Ahí en el Frogs. Mira, el disco, güey, que hice. Un disco de paz con los dineros de oh, güey, por los discos de violador del verso, güey. Violadores son. Nunca fueron más verdaderos.